bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar sog' salomatmisiz mana yana bir yangi kunimizni boshlab oldik inshaalloh <clears throat> yangi bir ish kunimizni boshlash arafasidamiz hamma mashinalar garajda boksda ho'p kamazda sovuq kunlarda qanday yurilishi kerakligi haqida biroz qisqacha ma'lumot berib o'taman mana bu meni kamazim nomeri ham yilimizga moslangan ho'p havo harorati sovuq bo'lgan kunlarda birinchi navbatda kelib kamazni mana bu joyda mana hop knopkalar ko'rinayotgan bo'lsa agar shu knopkani bosib pjni yoqib qo'yamiz mana qizil okeanni pajada ishlatishdi pajada bu sovuq kunlarda avtomobilni e, zavodit yurgizishdan oldin e, axlajdionni sistemasini sovutish sistemasini ya'ni suv yo'lini antifriz tasol shunaqalarni yurgizishdan oldin qizdirib beradi bu mana bu установка mana qizdirib beradi mashina sovuq kunlarda yurishi osonroq bo'ladi shu sababli hozir endi yoqib qo'ydik bir 10 minutcha turgandan so'ng kelib yurg'izamiz yana ungacha biroz kirib <clears throat> tayyorgarlik ko'rib turamiz ishga chiqish uchun texnika hozir hammasi turibdi <clears throat> birinchi bo'lib men chiqdim shunaqa gaplar videoni davomini ko'rsangiz sovuqda qanchalik qizdirib berishi va qanday e, yurgizish kerakligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman kamazda assalomu alaykum azizlar videomizni davom ettiramiz mana yarim soat yigirma minut davom mashinamiz ancha qizib turdi mana hozir endi yurg'izishga harakat qilamiz birinchi navbatda motorni moyini va antifrizini tekshira olamiz buning uchun bizga <clears throat> birinchi navbatda perchatkani kiyib olamiz qo'lqopni chunki qo'limiz yomon bo'lmasligi uchun hop kam az 65-20 yevro 5 motorlilarda mana bunaqa gemaroy qilib qo'yishgan gemaroy na bu yerda moyni bemalol tekshira olasiz na moyni bemalol dalifga qila olasiz moyda tekshirish uchun mana shu oraga qo'lingizni tiqishingiz kerak bo'ladi kiyimlaringiz ham dabdala bo'lib ketadi anavasini shuni ko'rsataman uraveradi normal holatda joyiga tikish uchun ham ancha mehnat qilishga to'g'ri keladi oraga qo'lda tiqib kiyimlarni yomon qilib toza kiyimlarda ertalabda ishlab oladi antifriz tekshirish uchun tepaga chiqamiz hop moy yaxshi antifriz bor muhimi ko'pmi kammi hozir yurgizib ko'rib buni tekshirib olamiz hop mana chiqib oldik kamazimizga kamaz 65-20 yevro motorli birinchi navbatda massa kulchatir ma'lum bo'ladi massani yoqib olamiz massani yoqdik va o'ng tarafda rulni o'ng tarafida mana ключ, zamok zamokni bitta buraymiz ikkita burasak mana tablo yonadi tablo yondi chiklar ko'tarilgandan keyin darrov yurg'izib yubormaymiz biroz tursa to'rt besh sekund tursa yurishi osonroq bo'ladi agar mana bu havo oltidan baland bo'lsa tepadagi datchiklar mana bular oltidan baland bo'lsa mufta seplenani bosib yurg'izilsa nur ustiga alo nur bo'ladi yaxshi bo'ladi oson yuradi sovuqda sovuq kunlarda hop bo'ldi endi bosamiz yurg'izamiz bularda hech qanaqa gaz bosish shart emas eski kamazlardaqa emas kalitni burasangiz bo'ldi o'zi yuradi hop xalastoy tekshirib olamiz bosamiz Bismillahirrohmanirrohim. rohmanir rohim Hold on a little. yurgandan so'ng bu yevro kamazlarda hozir chiroqli qo'ying yevro kamazlarda e, shunday установка qilinganki mana bu поворотныйda kulchatili mana tepadan ko'rsataman поворотныйda mana chapga o'ngga va дальный ближний bo'ladi hop pastdagisi pastdagisi bu оборот qo'shadigan ruchnoy gaz ruchnoy gaz оборот qo'shadi mana buni e, tepaga sursangiz bitta bitta sursangiz yarim оборотdan qo'shadi yarim оборотdan ellik оборот qo'shadi har bitta surganingizda ellik оборот mana bu knopkasini mana orqaga bossangiz оборот qaytadi oldingi holatiga xalos bo'ladi hop o'shani tepaga qilsangiz оборот mana 1000 ming оборотga ko'tariladi moshina qizdirib olish uchun yoki ko'p joyda turib qolinsa temperatura pastlab ketadi havo sovuqligida o'shanaqa holatlar bo'lmasligi uchun bu juda ham foydali narsa ham bu yer bu eh, avtopilot vazifasini ham bajaradi 7-chi eh, uzatmadan keyin 7-chi skorsdan keyin qaysidir оборотni belgilab masalan 1500 ming оборотni belgilab turib mana buni tepaga bitta bosib qo'ysangiz avtopilot yoqiladi ana shundan u oshmasdan tezligi ham yetmish bo'lsa yetmishdan oshmasdan birday ketadi tushsa ko'taradi oshsa tushadi shunaqa bo'lib ketadi shunaqa qulayliklari bor yurg'izib oldik mana havo sovuq pechkani ulab qo'yamiz ketgan issiq bo'ladi ichiga olsak ham bo'ladi chiroyli o'chiramiz oldi faralar bor tuman farasi rossiyada chiroqlarni yoqib yurishlik majburiy majburiyki dnevni ходовые огни degani bor o'sha kunduzgi yoqib yuriladigan chiroqlar bor xohlagan aslida xohlagan yorituvchi chiroqni yoqib yursa bo'ladi shunaqa yoqib yurmasangiz lekin qoida buzarlik uchraydi video yoqqan bo'lsa like bosinglar o'z fikrlaringni kommentariyada qoldiringlar agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring yangi videolardan xabardor bo'lib turasizlar sizlar bilan davron kamazich bo'ldi hammaga rahmat sog' bo'linglar